ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም በመሆን በተለያዩ ጊዜ የማቀርባቸውን live ቪዲዮዎች ለምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደምን አላችሁ? ወንድማችሁ ታየ ቦጋለ ረጋ፣ ilma ደስ ኦዳ ዘነጌሌ ቦርና ቦረና ወጉጂ ነኝ። እንግዲህ ታየ የሚለውን ስም ሳነሳ ብዙዎች ታዬ ነው የሚባለው ብሎ ይከራከሩኛል። እስቲ አጭር መግቢያ ላድርግ። በራሴም ስም ሊከራከሩኝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ጥሩ ነው ሙግት። ታየ ማለት ድርጊት ነው። ተዋበ፣ ተሻለ፣ ተደረገ፣ አበበ፣ ተከሰተ ስለሚል ታየ የመጀመሪያውን የግዕዝ ቃል ነው የሚወስደው። ተስፋዬ፣ አካሌ፣ የግሌ የኔ የሚሉ ደግሞ ሀምስ ይወስዳሉ። ስለዚህ ታዬ የሚባል አማርኛ የለም። ታየ የሚባለው ግን ትክክለኛ ነው። ስለዚህ ስሜ ታየ ቦጋለ አረጋ ኢልመደሱ ኦዳ ዘንግሊ ቦርና ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ በተለየ መልኩ አዳዲስ የድል ብስራቶችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ስቀርብ በከፍተኛ ደስታና ኢትዮጵያዊ ኩራት ነው። ውጊያው እጅግ በጣም ሰፊና አውዱ በጣም የተወሳሰበ ነው። እኛ እዚህ ጋር ደጀን ሆነን በማህበራዊ ሚዲያ ያበዱ እርኩስ የተመረዙ የኢትዮጵያውያን የሶስት አስርት ዓመታት ከዛም በላይ ነቀርሳዎች የሆኑ ትህነግ ወያኔዎችና እነዚህ ውሾች የበከሏቸው ቡችሎቻቸው ኦነጎች በአንዳንዶች አገላለጽ ኦነግ ሸኔዎች በየግንባሩ በመደምሰስ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ እንደገና ልታብብ እነሆ ከፍ ማለት ጀምራለች። በጣም ይገርማል። ሽሬን የሚያክል ትልቅ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። በዛሬው ዕለት አክሱም ቀደም ብለን እንደገለጽንላችሁ ከሳምንት በፊት ጀምሮ አየር ማረፊያዋን የተቆጣጠረው ኃይል ከተማዋን በከበባ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ ምንም አይነት ግብስብሱ ጁንታ ያለው ሚሊሻ እንዳይንቀሳቀስ ሰቅዞ ይዞት ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓት ወደ መቀሌ በሁሉም አቅጣጫ ግስጋሴ እየተደረገ ነው። በኢትዮጵያዊነታቸው ክብር የማይደራደሩት አፋሮች የአማራ ልዩ ኃይልን ተከትለው ወደ መከላከያው በመቀላቀል መንቀሳቀስ የጀመሩት በአብዓላ በኩል ነበር። ታሪክ የሚዘክራቸውና ሁልጊዜ የማይረሳቸው የአማራ አናብስት ምንም እንኳን ከማልጫው አልፈው ሲሄዱ ከኋላ በተከፈተባቸው ውጊያ የተወሰነ መስዋዕትነት መክፈላቸው የወጡትም ለመስዋዕትነት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የአማራ ሚሊሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይል በትክክል ኢትዮጵያዊነትን አንግቦ በአማራ ክፍለ ሀገር ውስጥ የነበሩና በግፍ ወደ ወያኔ የተጠቃለሉ በርካታ ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ታስታውሳላችሁ። ሁመራ፣ ራያ፣ አላማጣ፣ ወልቃይት፣ አዲኳላ፣ አዲነብሪ የተለያዩ ቦታዎችን ይዞ ተከዜን በማለፍ በፍጥነት በመገስገስ ላይ ይገኛል። ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆኖ እንደኔ የአማራ ልዩ ኃይል ባለበት ቦታ በመቆም ከዚህ በኋላ ቦታውን ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለፌዴራል ፖሊስና ከየቦታው ለተነሱ ኃይሎች ወይም ደግሞ ለኦሮሚያ፣ ለሶማሊ፣ ለጋምቤላ፣ ለቤንሻንጉል ጉምዝ ለተለያዩ ልዩ ኃይሎች በመልቀቅ ተራውን በድል ታሪኩ የሚጻፍለት ገድሉ የሚዘከርለት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የወያኔ ጁንታው ቅርሻት የተጠራቀመበት ስለ አማራ ልዩ ኃይል ስለ አማራ ሚሊሻ ለመዘገብ ቢጎፈን ነውም ነገር ግን ታሪክ የማይረሳቸው የአማራ ትንታጎች ወደፊት እንደ ነብር እየተወረወሩ ኢትዮጵያዊነታቸውን ደግመው ደጋግመው አስመስክረዋል። ታየ ቦጋለ አረጋ ይልመደሱ ወዳን ለአማራ ትወግናለህ የሚል ነገር ያመጠዋል። የእኔ ውግንና ሁልጊዜ በግልጽ እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያዊነት ጋር ነው። ስለ አፋር ትንታጎች ደግሜ ደጋግሜ ያነሳለሁ። ስለ ጋሞች ስነ ምግባርና አባቶቻቸውን ስለ ማክበራቸው እየደጋገምኩ ሳውሳ ደረቴ በደስታ ይሰባል። ስለ ኢትዮጵያዊነት ስናገር እጅግ በጣም ከሚፈለገው በላይ ደስ ይለኛል። የአማራ ትንታጎች፣ የአማራ ሳተናዎች፣ የአማራ ጀግኖች፣ የአማራ ፋኖች እንደውም አልተዘመረላቸው። ኢትዮጵያ በዘመናት ውስጥ ባለውና ባሳለፈችው ታሪኳ የአማራውን ያህል በደል የቀመሰ የለም። በኢህአፓ በጎንደር ብቻ የተገደሉት ወጣቶች በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገደሉት በቁጥር ይልቃል። መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው ጦማሬ ላይ በሚገባ እንደሰነድኩት በደርግም በኃይለ ሥላሴም በየትኛውም ስርዓት ከፍተኛው ገፈት ቀማሽ የነበረው አማራው ነው። ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት ደግሞ ይህ የበለጠ ተጠናክሮ ሄዷል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ማዕከል አድርገው የተነሱት አንደኛ አማራውን አይችሉም እንጂ ማፍረስ ነው፣ የሚፈርስ ህዝብ አይደለም። ሁለተኛው ሰማንያ ማህበረሰብን የሚያገናኘውን አማርኛ ቋንቋን በስፋት እንዳይነገር ለመድፈቅ የሚደረግ ዓለም አቀፋዊ ዘመቻ ነው። ይህ ደግሞ በምንም ተአምር ሊሳካ የማይችል የቀን ቅዠት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ዘመቻው የኢትዮጵያ ታሪክን ማንኳሰስ ነበር። ታሪኩ የራሳቸው ሆኖ ሊኮሩበት የሚገባቸውን በሰላሳ ዓመት ትርክት የኔ አይደለም የሚል ነገር አድርገዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶልን በኖርንበት ዕድሜ ሁሉ ኢትዮጵያውያን በታሪካቸው እንዲኮሩ እናደርጋለን። ወደ ተነሳውበት የድል ብስራት ልጓዝ። ዛሬ መከላከያ ሰራዊታችን የአየር ኃይሉ ድጋፍ ብዙም ሳያስፈልገው የሄሊኮፕተር ድጋፍ ብዙም ሳያስፈልገው በፍጹም ጀግንነትና ኢትዮጵያዊ ወኔ ግብስብሱን ያለ ዓላማና ፍላጎት የተሰለፈውን በሕፃንነት እየመጣ የተማገደውንና ለሰላሳ ዓመታት ለአርባ ስድስት ዓመታት የጠጣው ጥላቻ ደንድሮ ውስጡ ገብቶ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ የሰዓት ራት ሊሆን ፍግም የሚለውን ኃይል እየደመሰሰና እየጠራረገ በማይጠበቅ ፍጥነትና ወኔ በሁሉም አቅጣጫዎች ወደ መቀሌ እየገሰገሰ ነው። በእርግጠኝነት የድል ብስራት፣ የድል ዜማ፣ የድል መዝሙር ልንሰማ ከዳር ዳር ቅርብ ነው። ሌላው ምዕራብ ወለጋ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውና የተመረዘው የኦነግ ሸኔ ቡድን ሁለቱም በነገራችን ላይ አንድ አይነት ናቸው። ወያኔና ሸኔ፣ ኦነግና ትህነግ ምንም አይነት ልዩነት የሌላቸው ናቸው። አንደኛ ሌቦች ናቸው፣ ዘራፊዎች ናቸው። ሁለተኛ ገዳዮች ናቸው። አራዊት እንኳን በአምሳያቸው ላይ በማይጨክኑበት ሁኔታ የማንንም ህዝብ ስነልቡና የማይወክሉ የኢትዮጵያዊነት ሽታ የሌላቸው ከሰለጠኑባቸውና ከተፈጠሩበት ሀገር ያመጡትን ጦስ ጥንቡሳት ኢትዮጵያውያን ላይ የሚያራግፉ እናቶችን የሚደፍሩ ህፃናትን የሚደፍሩ አባቶችን የሚያቃጥሉ ሀገርን የሚክዱ ይናጡት ነጋሽ ወንበዴዎች ናቸው። እነዚህ ወንበዴዎች ደግሞ በዛሬው ዕለት እጅግ የሚያስደስተው በወለጋ አካባቢ አርባ አምስቱ በምዕራብ ወለጋ ሙሉ በሙሉ ተገድለዋል። ግንባራቸውን ጃርት የበላው ዱባ ነው ያስመሰላቸው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ውስጡ የተሰገሰገው በከፍተኛ አመራር ውስጥ ያለውና በሁለት ቢላ የሚበላው በቅርብ ጊዜ የሚጸዳው አስቡት። ኢትዮጵያን ያዋረዱ ከመለስ ዜናዊ ጀምሮ ተዋርደዋል። እንደዛ እንዳልከበረ እንደዛ እንዳልገዘፈ ቀፎ ሆኖ እዛ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል በኋለኛው መግቢያ በር በኩል ውሻ መስሎ ተቀምጧል። ጳውሎስ የሚባለው ፓትሪያርክ እያለ ፓትሪያርክ ላይ የተሾመው ኢትዮጵያን ያዋረደው ሽጉጥ የሚይዘው ጳጳስ ተዋርዶ በአስራ አምስት ቀን ልዩነት ጥርግ አድርጎ ሲያነሳቸው እንዲሁ የሆነ አጋጣሚ አይደለም። it's not a mere coincidence but deliberate act of God ሊያመልጡት የማይገባ የእግዚአብሔር አደጋ ነው። ኢትዮጵያን ስትዋጋ በእርግጠኝነት ተራ በተራ ትፈርሳለህ፣ ትዋረዳለህ። ይህም በሚገባ ሳይቶናል። አባይ ፀሐዬ፣ ስዩም መስፍን፣ ደብረ ጽዮን፣ ምላሱ አላርፍ ያለው ጌታቸው ረዳ፣ እነ ዳንኤል ብርሃኔ ዛሬ ጭራቸውን ሸጉበው አንዳች ቦታ ላይ ሸጉጠው እንደ ጋዳፊ እንደ ሳዳም ሁሴን ከቱቦ ውስጥ ተቆፍሮ ሊወጡ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ተቃርበዋል። የትም ይደበቁ የትም። ከዚህ በኋላ የቁም ሞት ሞተዋል። ስላልሞቱ እንዳልሞቱ አትገምቱ። የቁም ሞት፣ የቁም ውርደት። ሚሳኤል አለን፣ አዲስ አበባና ኤርትራ ላይ እናዘንባለን፣ ይህን እናደርጋለን ብለው በአንደበታቸው በተናገሩበትና እንኩትኩት እናደርጋለን ባሉት እንዲህ ወድመዋል። ወዲያ በሰሜን በኩል የአፋር ልዩ ኃይል የማይተካና ወደ ሌለው ጀግንነት የሰራው የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ሁልጊዜም የህዝብ ልጅ የሆኑ ተመሳሳዩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ለጎን እጅ ለእጅ ተያይዘው ኢትዮጵያዊነትን ሲያደምቁ አቤት እንዴት ያስደስታል! ከዚህ በኋላ ብናልፍስ ይቆጨናል። ታሪክ የሚዘክረው ስራ ሰርተዋላ። ይህ ብቻ አይደለም። ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድናችን ደግሞ የኒጀርን ቡድን ሶስት ለዜሮ አሸነፍ። ኢትዮጵያዊነት አንዳንድ ጊዜ ከፍ ሲል ቀን አለው። ሶስት ለዜሮ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ረመረመው። ኢትዮጵያውያን የእግር ኳስ ጨዋታ ልንሸነፍ እንችላለን። ነገር ግን ዛሬ ድሉ ይደራረብ ተብሎ እንደገና በጣም የሚገርመው መተከል ላይ ወገኖቻችንን ሲያርዱና ሲያሳርዱ የነበሩት በተደጋጋሚ እንደ ጮሁ ነው ታች ያሉት አመራሮች ናቸውና ይጠረጉ። መጠረግ ብቻ አይደለም እርምጃ ይወሰድባቸው ብለን ነበር። ትላንት የሞት ፍርድ ተፈርዶበታል። ጉራ ፍርድ አለ። አንዱ አንዱ ሀያ አምስት ዓመት አንዱም ወደዛው የተጠጋ የእድሜ ልክ ጽኑ ስርዓት ተፈርዶበታል። እግዚአብሔር ገና ይፈርድባቸዋል። እነዛስ በሰማዕትነት አልፈዋል። አውሬ እያሰለጠኑ ሰውነትን እንዲያጡ እያደረጉ አብሯቸው የኖረውንና በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረውን ወገን ምንም ባላደረገበት መርጦ ባልመጣበት ማንነት ማስገደል rational የለውም። የትኛው ፕሮፌሰር ነህ? የትኛው ዶክተር ነህ? በየትኛው ሳይንስ ነው የሰውን ልጅ በማንነቱ መጥላት በዓለም አቀፍ የ genocide ማዕቀፍ ውስጥ እጅግ በጣም international registered crimes በሆኑት ውስጥ ገብተው እያለ ዛሬ የትግራይ ተናጋሪዎች የሆኑት ይቅርታ የትግራይ ነግ የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ግንባር በሚል ራሱን የሚጠላ ወንበዴ የሚጠላ ወንበዴ ቡድን ሲነካ የምንጫጩት እነማን ናቸው? ትላንት ያሳድዳቸው የነበሩ ትላንት በኢትዮጵያ የአየር ክልል ላይ መብረር ተከልክለው የነበሩ ትላንት እስትንፋሳቸው ተዘግቶ የነበረ የሚሳደዱ ሰዎች አስቡት። መጀመሪያ አንድ ነገር ላስቀምጥላችሁ፣ ምን ያህል የረከሱ እንደሆኑ አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከመኪና ኋላ የጎትቱ እስር ቤቶች ኦሮምኛ ቋንቋ እየተነገረባቸው ነው እስኪባል ድረስ የታሰሩ ኢሬቻ ላይ በግፍ የፈጁ ጨለንቆ፣ ነቀምት፣ ሻሸምኔ፣ ሻኪሶ፣ ሞያሌ በመላው ኦሮሚያ ደም እንባ አልቅሰን የኢሬቻ ደማችን ሳይደርቅ ሀምሳ ዓመት ሙሉ እጅ ሲያስታጥብ የነበረውና አንድ ቀን ወግ ደርሶት ጎጆ ቤት ይዞ ማያውቀው የኦነግ ሰራዊት በቀጥታ የኦሮሞን ደም ሲጠጡና ሲመጡ ከነበሩ ከአቦይ ስብሃት እጅ በልቶ ሲመጣ እርቅ ሳይደረግ ጉማ ካሳ ሳይኖር በኦሮሞ ባህል መሰረት እዛ ጋ ወርደውና ረክሰው መጥተዋል። አቦይ ስብሃት ደግሞ አሸባሪ ላይ የነበረውን ድርጅት በአንድ ቀን ልዩነት የኦነግን ባንዲራ ይዞ ሲታይ ሁለቱ ምን ያህል የረከሱ የወረዱና የዘቀጡ እንደሆኑ ማየት ከባድ አይደለም። ለማንኛውም አንድ ነገር ብዬ ላጠቃል። ዛሬ መተከል ላይ ገበሬዎች እያሳደዱ ደማቸውን በቀስት ያፈሱ የነበሩትን ሰዎች ይዘዋቸዋል። የሚገርመው ግን የስነ ልቦና ከፍታቸው እንደዛ አይነት ነውር የፈጸሙትን ሰዎች በያዙት እሳት የሚተፋ መሳሪያ ወይም ነፍጥ መገልበጥ ሲችሉ፣ ጭንቅላታቸውን ጃርት የበላው ዱባ ማስመሰል ሲችሉ እያሰሩ ለፍትህ አቅርበዋቸዋል። ይሄ ነው የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቡና። የማረከውን አትገለውም። የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቡና ይሄ ነው። እና አባይ ፀሐይን እና አቦይ ስብሃትን አላልኩ። እነሱን ፊት ለፊት አቤት ባገኛቸው እንዴት ደስ እንደሚለኝ እንዴት እንደማናግራቸው ተራ በተራ ቢፈቀድልኝ ለዓለም ታሪክ የሚሆን ቪዲዮ ነበረ really የማሰራው እና ግን ክፋታቸው የምታዩት የማረኳቸውን ምግብ እያበሉ ልብስ እየሰጡ ሲይዟቸው፣ እነዛ ግን የማረኳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ነው የፈጇቸው። ያውም በተኙበት ቦታ ፍነው ማርከው አይደለም፣ በተኙበት ቦታ ደርሰው ባሰለጠኑት ጊዜያዊ ኮማንዶና ከመካከል በከዳን ሰዎች ይዘው አያችሁ፣ የኢትዮጵያዊ ስነ ልቡና ልዩነት አያችሁ፣ የባንዳነት ውርስ ፍርጥ አድርገን የምነጋገረው። በመጨረሻ ግን አንድ ወሳኝ ነገር እናገራለሁ። የወያኔ ትህነግ አባላት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው የምትሉ አስመሳዮች፣ አዛኝ ቅቤ አንጓቾች፣ እጅግ በጣም አሳፋሪዎች እና ላሳይህ የትህነግ አባላት ያንተ እንዳልሆኑ አንደኛ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ኢትዮጵያን ወክሎ ነው የተመረጠው ስትለኝ ወያኔ ኢትዮጵያን ለመወከል ብቃት የለውም ስልህ የሰደብከኝና ያለማጋነን አምስት መቶ ሰው ያህል ብሎክ አድርጌያለሁ። በቴዎድሮስ አድሃኖም አሁን ፈታቸዋለሁ። አሁን ይማሩበት ፈታቸዋለሁ። ካሰርኩበት የብሎክ ቁልፍ አካባቢውን ስለማውቀው የት አካባቢ እንደዛ እንዳረኳቸው ከሃዲ ነው እባብ ለመደ ተብሎ በኪስ አያዝም የሚለውን ነገር ታማኝ በየነ በቅርብ ቀን አንስቶታል። ቴዎድሮስ አድሃኖም ከሃዲ ነው፣ ሲያመክን የነበረ ነው፣ ኢትዮጵያውያንን በእቅድ ሲያቀነጭር የነበረ ነው። ለትግራይ ክልል ብቻ መድኃኒት እንዲመጣ በጤና ድርጅትነቱ የሚሰራ ነው። የኢትዮጵያ ወኪል አይደለም። መጀመሪያውን ይሄን ተናግሬ ነበር። አያችሁት አይደል? ቴዎድሮስ አዳነውን አንድ ቁጠሩልኝ። ሁለተኛ በአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን ወክሎ በወታደራዊ አማካሪነት የተቀመጠው ገብረ እግዚአብሔር ይመስለኛል ስሙ። ኢትዮጵያን ካዳት። ሁለት ቱባ ሰው በሉልኝ። ሶስተኛ የህዳሴው ግድብ ሰብሳቢ ሆና ለረጅም ጊዜ የቆየችው ሴት ሄዳ የትግራይ ህፃናት ይዋጓለች። ሶስት በሉኝ። ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ከአሜሪካ አስመጥተው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ ኃላፊ አድርገውት የነበሩት ሰው እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም፣ ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት የለኝም፣ ትግራዋይነት ነው ያለኝ አለ። ሊቀጥል አራት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የነበሩት ከአንድ እህት በስተቀር እንዳለ ካዱ እንዳለ አምስት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የመረበሩት ኬሪያ ደብዳቤ ጽፋ በማግስቱ ከዳች። ያዝልኝ። የትግራይ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ያለምንም ልዩነት አንድ ላይ የካህዲነት ስራቸውን ሰሩ። አንዳንድ ሰዎች ሊሸውዱን ይሞክሩና እኛ ደግሞ የበረሃ ሰዎች ግልጽ ግልጽ አድርገን የምናመጣው የተወሰኑ አስር አስራ አንድ ሰዎች ናቸው ይሉናል በቴሌቪዥን ቀርበው። ቀሌቶ አንድ እውነት ልንገርህ፣ እንደነ አርያ ተስፋ ማርያም አይነት ጀግኖች አሉ። ድሮም ኢየሩሳሌም አርያ በሚል ስም ከዋት መንደር ከቀረምኩት በሚል የሚናገሩ የሚደንቁ የትግራይ ልጆች አሉ። ህዝቡ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ክቡር ነው፣ ተይዞ ነው እንጂ የሚናገረውን ነገር እነዚህ የተያዙት የልዩ ኃይል አባላት እያለቀሱ ከውስጣቸው በሆነ ስሜት ሲናገሩ የትግራይን ማንነት የትግሬን ማንነት እነሱ ጋር ነው ያለው። ወያኔ የተባለው ግን ጋንግሪን ቡድን ነው። አርባ ስድስት ዓመት ሙሉ ደም ሲያፈስን የኖረው። እድር አያውቅ፣ ማህበር አያውቅ፣ ማህበራዊ ግንኙነት አያውቅ። ቁምጣ ሸበጥና ካልሲ አድርጎ መጣ ስል አደለም ትሉኛላችሁ እንዴ? እውነቱን ነው የምናገረው እኮ በቃ ጥሩ ነው። ግን የታገለው ኢትዮጵያን ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ እንዳልሆነ ስንለፈልፍ የነበርንባቸው ለዘመናት እነ ይፈርት እነ ማረት ኦ ቀጠለ። በጣም ደስ ይላል። እነዚህ ድርጅቶች በሙሉ ምን ሲሰሩ እንደነው ወጋገን ብር ያስቀምጣል ብለን ስናስብ ጠመንጃ ያስቀምጠልን። ስለዚህ ከሃዲው ትንሽ ነው ወይ እንዴ? መከላከያ ውስጥ ያለው የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪው የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ አሉ genocide አወጁብን ይላሉ። አደለም። የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪው እንደ እስራኤል እና አረብ ክዶ ከመካከል ወጥቶ ተጠራርቶ ተጠቃቅሶ አስገደለ ሰባት ሚሊሻው 21 ዓመት ምሽግ ውስጥ አብሮ የተኛውን ወጥቶ አስገደለ። ስምንት ልዩ ኃይሉ አብሮ የነበረውን አስገደለ። ዘጠኝ ፌዴራል ፖሊስ የነበረው ትግርኛ ተናጋሪ አስገደለ። አስር ማይካድራ ውስጥ አብሮ የነበረው ባል ሚስቱን፣ ሚስት ባሏን ገደለች። አስራ አንድ እያልኩ መዘርዘር እችላለሁ። እነዚህ ሀያ አንድ አይደሉም። የተረገሙ የወያኔ አባላት አሉ። ጥላቻን የተጋቱ ልክ አይሁዶችን የናዚ አባላት እንደጨፈጨፉት ሁቶች ቱትሲዎችን እንደጨፈጨፉት 1994 አሁን የትህነግ ስራም ጭንቅላታቸው ውስጥ እንደገና ካልታጠበ በስተቀር እንደገና ግሪዝ ካልተደረገ በስተቀር የአመለካከት ለውጥ ካልመጣ አልደብቅም፣ አስገድለዋል። አዲስ አበባ ቁጭ አሉ። አጠገባችን በየሻይ እንትኑ ስንገናኝ፣ አሁን ደግሞ ከየት እንደመጡ አላውቅም፣ አዲስ አበባን ወረዋታል። ትላንት አንድ ሁልጊዜም ገባበት ቦታ ላይ ሻይ ለመጠጣት ጎራ ብዬ ነበረ። ያለምንም ማጋነን ሁልጊዜ ስለሚሄድበት እዛ ቦታ እዛው ሰፈሬ ውስጥ ነው የማገኛቸው ሰዎች ማውቃቸው ነበሩ። አሁን ግን ሰፊ የሆነ ጸጉረ ልውጥ ኃይል ገብቷል። ይሄን በንቃት መከታተል ያስፈልጋል። እሳት የሚለኩሰው ስዚ ያለው፣ ቦምብ ይዞ የሚገኘው ስዚ ያለው። ስለዚህ በቀላሉ አይደለም። የወረዳ አመራሮች ዶክተር አብይን በፌስቡክ ገጻቸው የሚሰድቡ እኔ አውቃለሁ። እኔ የወረዳ አመራር ብልጽግና ሆነው ዶክተር አብይን የሚሰድቡ ብልጽግናን የሚሰድቡ ነገር ግን የብልጽግና አመራሮች። ስለዚህ ዝም ብለ ሀያ አንድ ሰዎች ብላ አታመቻምች። መበላሸት ተፈጥሯል። ጥላቻ ለአርባ ስድስት ዓመታት ተግተዋል። ስለዚህ እነዚህ የትህነግ አባላት ሰፊ የሆነ ከማህበረሰቡ ጋር የማቀላቀል አመለካከታቸውን የመቀየር እኛ እንደምንወዳቸው እንዲወዱን የማድረግ ከትግራይ ኢትዮጵያ እንደምትቀድም ማሳየት ኢትዮጵያ ፈርስት የሚለውን አመለካከት ውስጣቸው ማምጣት። በተመሳሳይ ኦነግም የበከለው በቦታ የሚገለጽ አለ። በቦታ ይህ ኃይል መጽዳት አለበት። ሌላው ብልጽግና ውስጥ ያለ የኦሮሚያ ከፍተኛ አመራር በዚህ ቀውጢ ወቅት እንኳን ትንሽ ጉዳዮች ላይ እየተንጠራራ ትንሽ ጉዳዮች ላይ በኋላ ልንፈታቸው የምንችላቸው ልንወያይባቸው የምንችላቸው ነገሮች እያነሳ ሲያከብሩት የማይከበር በትልቅ ደረጃ የተቀመጠ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራር አደብ ልታስገዙት በጣም ይገባል። ማንም አይደለም። ከባድ አይምሰላችሁ። ለማ መገርሳ ዛሬ የት አሉ? የሉም አይደል? ጀዋር የት አለ? ዛሬ ከፊት ለፊት የለም አይደል? መረራ ጉዲና አትቁጠሩት። ራሱን አርክሶ ተቀባይነት የሌለው ሰው ነው። ይሄ ዳውድ ኢብሳ የሚባለው የመጨረሻ በቃ አሁን ቆሙ እንኳን እየተናገር እያለ የሚናገረውን ያጣ ነው። እድሜ ልካቸውን በደም የኖሩ ስለሆኑ ቤተሰብ መስርተው መኖር የማይችሉ የቤተሰብ ፍቅር የማያውቁ ስለሆኑ ኢትዮጵያን ያፈቅራሉ ተብሎ አይታሰብም። የስነ ልቡና ድቀት ያለባቸው ናቸው። ወደኋላ ትሄዳችሁ ታሪካቸውን ተመልከቱ። ስለ እያንዳንዱ ማንሳት እችላለሁ። መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለባቸው ናቸው። መሰረታዊ ችግር። ስለዚህ አሁን እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሆነን የምንቆምበት ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ ይህ ተለሳልሶ መናገር ምናምን እኔ መዝገበ ቃላት ውስጥ የለም። ክፍል ሳስተምር ለ33 ዓመት ያስተማርኳቸውን ተማሪዎቼ ጠይቋቸው። ከአንደኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 14 ዓመት ያለው ወርቅ ተሸልሜ ያለው ሸሚዞች ተሸልሜ ያለው ከስዕለ ቅዱሳን ጀምሮ ሽልማት ሰጥተውኛል። ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው። በሰራሁባቸው ቦታዎች ሁሉ ሽልማት ካለ ሽልማት አልፎኝ አያውቅም። ከመምህራን የስራ ባልደረቦቼ ጋር ተጋጭቼ አላውቅም። ተማሪዎቼ እጅግ ተገርመው የሚፎርፉ ተማሪዎች ጭምር ታየ ክፍል ውስጥ እናገራለሁ። ገብተው ነው የሚማሩት። ፌስቡክ ላይ ስመጣ ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስመጣ ግን ፊት ለፊት የምነጋገረው ከተማሪዎቼ ጋር አይደለም፣ ከነዛ የዋህና ትሁት ሰዎች ጋር አይደለም። ገዳዮቹ አሉ፣ አስገዳዮቹ አሉ፣ ዘራፊዎቹ አሉ። ሆዳቸው ከእርሳቸው ከህሊናቸው የበለጠባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን እያሰብኩ ነው የምናገረው። አንዳንዴ ግጥም አድርጌ ሰድባቸው አለበልነኝ ብሎ ይመጣል ግደይ ግደይ ነህ አውቀሃለሁ። መገርሳኔን ብሎ ይመጣል ኪሮስን አውቀሃለሁ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ልታገስ አልችልም። ሌላው በጣም የማልታገሰው ሙልጭ አድርገው የሚሰድቡኝ ይሻሉኛል። ከኋላ መጥቶ ምክር ቢጤ ኑሮህን ምከር፣ ምክር ሊመክረኝ የሚመጣ ሰው ገደል ግባ። ፊት ለፊት ላይ ምክር ብሎ ነገር የለም። አላማ ታየን አሳተህ አንተ ጀንትን ለመምሰል ጀኑን ለመምሰል ነው። እንደዚህ አይነቱን አልታገስህም፣ ቀረቅርሃለሁ። አንተ ስለሄድክ ምንም ኢትዮጵያ አንድ መቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ አላት። ይሄን ቪዲዮ ሳትወድ በግድህ በብሉቱዝ በኤክሴንደር ተቀባብለ ታየዋለህ። ሳትወድ በግድህ ለምኝ አይደለም ታየዋለህ። ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት አለ። ግን ይሄ የሰፈር ባህሪ ይመጣና ለምን ትሳደባለህ? ሰው በሚታረድበት ምድር ላይ ሰው በቀስት በሚቆራረጥበት ምድር ላይ ሰራዊት ከኋላ በሚወጋበት ምድር ላይ አማራን እንደ ማህበረሰብ ትምክተኛ የሚሉ ቆሻሾች ባሉበት ምድር ላይ ኦሮሞን እንደ ማህበረሰብ ጠባብ የሚሉ ሙስሊሙን እንደ ሃይማኖት አሸባሪ የሚሉና የሚፈርጁ ቆሻሾች ባሉበትና አንተም በመስኮት መኪና አውጥተህ ስትሳደብ እያየው ከመኪና ውስጥ በመስኮት አንገትን አውጥተህ ስትሳደብ እያየው በየሰፈሩ ስትሳደብ እያየው ፌስቡክ ላይ መጥተህ የሞራል ሰባኪ ልምሰል ስትለኝ የሞራል ሰባኪ ሰባኪ ሲያጫውትህ ቃርቃር ትለኛለህ፣ ታቀረሸኛለህ። አክንትፍ ብዬ ተፋባለሁ። ለዚህ ነው አንዳንዴ ትሳደባለህ የምትሉኝ። ድብን አድርጌ ይሳደብ ድብ ደጋግሜ ይሳደባለሁ። አሁን የምሳደበው ግን ገዳዮችን፣ የገዳዮችን ተባባሪዎች፣ አስመሳዮችን፣ ወንድሞችን እህቶች የሚሉትን የማይካድራ ቤተሰብ ያንተ ቢሆንስ? መተከል የተገደሉት ቤተሰቦች ያንተ ቢሆንስ? ጉራ ፈርዳ ወለጋ ውስጥ የሚገደሉት አርሲ ውስጥ የተገደሉት ሻሸመኔ ውስጥ የተገደሉት ያንተ ቤተሰቦች ቢሆኑ አይደለም ስድብ ጠመንጃ ይዛ አትረሽንም? ለምን እንወሻሻለን? ስለዚህ ታዬ በተፈጥሮ ና ብያለሁ እኮ ሰፈሬ ሰፈር ውስጥ ገብተህ ጠይቅ። ከሰው ጋር ታዬ ተጣልቶ ያውቃል አንድም ቀን ከአንድ ጎረቤቴ ጋር አይደለም መጣላት፣ ኃይለ ቃል ተነጋግሬ አላውቅም። ፌስቡክ ግን ያረክሳል። ምክንያቱም እብዶች መሀል ብትገባ ታብዳል። እርኩሳን መካከል ስትውል ትረክሳለ አብዛኛው ግን silent majority ው ዘጠና አምስት percent ኡ ያለምንም ማጋነን ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው። አምስት percent ኡ እርጉም ግን ጫጫታው በጣም ከሚፈለገው በላይ ይሰማል። አንዱ ይሳደብና መልሰጥ ሌላው መካሪ ሆኖ ሊመጣ ይፈልጋል። ደርበዋለሁ፣ ቀረቅበዋለሁ። አታስቡ። እነዚህ ሰዎች block ስለሆኑ ፈጽሞ አትጨነቁ። ምክንያቱም እነዚህ እኮ ገዳዮች ናቸው። ሰፊ ስራ ካልተሰራ እነሱ ገንዘብ አውጥተው በሚሊዮኖች ኢንቨስት አድርገው ኢትዮጵያዊነትን እንዳስጠሉ ሁሉ በብዙ እጥፍ ሚሊዮኖች ኢንቨስት ተደርጎ ኢትዮጵያዊነት ሊያብብና ሊለመልም ይገባል። እኔ ዞራለሁ ከዚህ በኋላ በመላ ኢትዮጵያ አምስት ሳንቲም ከማንም ፈልጌ ከማንም ጠይቄ አላቅም። ከካናዳ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከአሜሪካ፣ ከስዊድን፣ ከጀርመን፣ ከፈረንሳይ ከተለያዩ ቦታዎች አሁን ጭምር እየደወሉ እባክህ ቢያንስ ለካርድ እናግዝ፣ እኔ ሲቸግረኝ በህይወቴ ጎፈንድ የሚጠይቅ ያላውቅም ግን ጠይቃለሁ በይፋ ብያለሁ። ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር ጀምራለሁ፣ መስበክ ጀምራለሁ። አሙቁልኝ ይላል ይላሉ። ምን አለበት ቢያሙቁልኝ? ምን አስቀና? ምን አንጫጫ? አሙቁልኝ ከምለው በላይ የማስተላልፋቸው ምልክቶች አሉ። ቅናት፣ ያደግክበት ቅናት ጀርባህን ሲያዞርብህ አንዱ ካድሬ በዚህ ልጨርስ። በምድር ላይ አሙቁልኝ የሚል ሰው ታየ ቦጋለ ነው አለ። ስንትና ስንት እኮ የሚነካው ሰው አለ። እኔ ማንንም ነክቼ አላውቅም ከእነዚህ ከጽንፈኞቹ በስተቀር እንደገና ማደንቀው አመራር አለና ታየ ደንዳ አለ። ለምን ፍርፋሪ ያገኛል። ከዛ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው ነግራችሁ ፍርፋሪ ፍለጋ እኔ ታየ ደንዳ ፍርፋሪ አይሰጠኝም። ዶክተር አብይ አህመድ አሊ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ ሽመልስ አብዲሳ፣ አዳነች አቤቤ የማንንም ፍርፋሪ አልፈልግም። ደረቴ ነፍቼ ነው የምነግርህ። በፍርፋሪ እንድኖር እግዚአብሔር አላደረገኝም። አንተ በፍርፋሪ ነው የምትኖረው። ሹመት ከሆነ አልፈልግም ብፈልግ እኮ ብልጽግና እጅ እሳተፋለሁ። ሹመት አልፈልግም። ፈጣሪ ምስክሬን ዛሬ ሚኒስትር ብባል አልፈልግም። ምናልባት ሀገሬን በውጭ ግንኙነት ውስጥ አንድ ሀገሮኝ ሆኜ ባገለግላት ደስ ይለኝ ነበር ይለኝ ነበር ነው ያልኩት። አልፈልገውም ግን እሱንም ለእሱም እኮ መጠጋት ይጠይቃል። እውቀኝ ታዬ ቦጋለ አንድ ሸሚዝ አድርጎ ጥብ አድርጎ አዝልቶ አስራ አምስት ቀን ቢለብስ ግድ የለውም። ምክንያቱም ላይ ያለው ማንነቴ ሳይሆን የሚያገብረኝ ውስጥ ያለው እኔነቴ ነው። የቀደስኩባት ኪዳነ ምህረት ያሳደገኝ የንግሌ ቦርና ህዝብ እነ መምሬ ታደሰ በቃሉ፣ እነ መላክ አየለ፣ እነ መቶ አለቃ ወንድማጌ ሙላት፣ እነ ሻለቃ ባሻ በዛ ባሊ፣ እነ ሻለቃ ባሻ አረጋ፣ እነ አረፋይኔ፣ እነ ሀይሌ ካሳይ፣ እነ ደምሴ ኢዶ፣ እነ ገለቱ ደበሌ፣ እነ ለማ ወልደ ሚካኤል ኦሮሞ እና የለጎሎ እነዚህ ናቸው ያሳደጉኝ። እነ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ፣ እነ ወልደ ማርያም ዋቆ፣ እነ ኢሉ ባነታ ከምንም በላይ ማከብራቸው እነ ኦብ ጎዳና ቱኒ በቅርብ ጊዜ ህይወታቸው ያለፈ፣ እነ ሊበን ደበስቻ፣ እነ ሳሙኤል ዘገየ እነዚህ ናቸው። እነ ፕሮፌሰር ጤና ለማየ ነው አራያዎቻችን። እነዚህ ያለ ብሔረሰብ ልዩነት አስተማሪዎቻችን ዘርዝሬ ማልጨርሳቸው አሳደጉኝ። እሱ ፍቅር ይመለስ ነው የኔ ትግል። እነ እንግዳ ስዕለ፣ እነ ሙሉ አለም እነ አብ በህይወቴ አንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቆይቼ ስመጣ አረፈድክ ብሎ እጄ ላይ አንድ ነው የተመታሁት። ከአንድ እስከ አስራ ሁለት እስከሚጨርስ ብ እድሜ ልኬን ወደዋለሁ። አብ የእንግሊዝኛ አስተማሪ፣ የትግራይ ልጅ። እንዲህ አይነት ነገር እኛ ጋር የለም። በቃ እሱ ኢትዮጵያዊነት እንዲመለስ ነው የምታገለው። አንዳንዶቻችሁ የኦነግን አጀንዳ አስፈጻሚ ነው እንዴ! እንዴት እንደሚያስቅ! እንዲህ አይነት የአእምሮ መቀንጨር በመላው ዓለም ላይ ሊኖር አይችልም። የኦነግ አጀንዳ አስፈጻሚ ማን? ታየ ቦጋለ። አንዳንዶቹ ደግሞ ለአማራ የሚሰራ ከአማራዎች ጋር እንትን የሚል ነው። አማራ አምስት ሳንቲም ጠብ አድርጎልኝ አያውቅም፣ አልፈልግምም። እግዚአብሔር ይመስገን። ለየትኛው ቤተሰብ ለየትኛው ኑሮ እችት ኩሽና የሌላት ትንሽ ግቢ ያለችኝ ሁለት ሜትር በአንድ ሜትር ርዝመቷን ራሱ ብታዋት ትስቃላችሁ። በላይ ነው ወንበር ለማስገባት በበር ማስገባት አይቻልም ከመጥበቡ የተነሳ የውጭ በር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። ተከብሬ ነው የምኖረው በሰፈሪ ውስጥ። በቃ ጨረስኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለ ዕዳ አይቀበለውም። ስለ አንተ አትናገር ትለኛለህ፣ ግን express your honest character and personality to others otherwise ያጠፉሃል በወሬ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው አብዛኛው ወያኔ አብዛኛው ሸኔ ወረኛና ገዳይ ነው። ስለዚህ ስለ አንተ ካልተናገርክ